Харрелана Уэйда фигурирует во всех материалах, имеющих отношение к Last one. Let's go. Let's go! Осторожно, граната! Strong. Ooh. Мы потеряли одного! Ты не один из них. Я уж боялась, что меня никто не спасет. Слава богу, она в норме. Дай ей передатчик. Алло? Мисс Уэйк, мы собираемся вытащить вас отсюда, но вам придется побегать. Мне нужно к отцу. Где он? На каком-то секретном объекте. У него даже адреса нет, только координаты. Ходы туда замаскированы, но я знаю, как их искать. Похоже, эти данные я уже видел. Давайте по порядку. Сперва на крышу. Вертушка... Он с фланга! Вы имеете в виду вертолет? А может, лучше на машине? Она... Ну, Боитесь летать? Да. Поверьте, так будет безопаснее. Убедили. Надо забрать отца. Не волнуйтесь, вы все равно останетесь в убежище. Чего? Вы встретитесь с отцом, как только мы его подведем. Нифига. Я пойду к нему вместе с вами. Не выйдет. Вам было мало сегодняшнего дня? Какой ужас! Может, хватит дурака валять?